Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, gagawin ko yung daily or everyday makeup routine ko. If you're curious and interested about it, just keep on watching. So guys, ito yung mga ginamit kong product para ma-prep tsaka ma-prime yung mukha ko. So ito yung ginamit ko, yung Lux Organic na Mattifying Mist, Lux Organic na Soothing Gel, tsaka yung Koji Sun na Sunblock na SPF 50 na sports. Tapos, uh, milk na primer. Next step is yung foundation. For the foundation, guys, dalawa yung ginagamit kong shade actually. Depende siya sa mood ng skin ko or yung complexion ng skin ko. Pero ang pinaka-color ko talaga is yung soft tan 228. Tapos, ang madalas ko nagagamit, lalo na pag sa school, is 125 itong nude beige. So for today's video is gagamitin ko yung soft tan. Magpapump lang ako ng dalawang pump. Tapos gagamit ako ng sponge. So, dadump lang natin siya tapos ilalagay natin siya sa face. Yan, by the way guys, may salamin ako dito sa baba. next step na natin is magpa-powder na tayo. Hindi na ako nagko-concealer guys kasi nga para sa akin okay na tong coverage na to kahit medium lang naman siya. Buildable naman to to parang full. Depende na rin sa kung gaano ka problematic yung face mo. Pero sa akin okay na tong coverage na tong Fit Me ng Maybelline. Next step is itong Nichido na final powder in the shade Creamy Glow. Ano na siya sa puff niya. Ginagamit ko yung puff ng kasama niya. Tapos, hindi na ako nagbe-baking. Ang ginagawa ko na lang, sinaset ko na lang yung buong mukha ko. Using tong Michido Panel Powder. next step natin is mag kocontour na ako ng ilong gamit yung Nichido na apat uh, na eyeshadow nila. Itong Racing Wine. siya, parang harsh yung shadow niya. Ang ginagawa ko is, kinukuha ko yung powder brush na meron ako, tapos biniblend ko. After siya ma-blend, mag-next na ako sa highlighter. Itong Vice Cosmetic yung ginagamit kong highlighter. Gumagamit ako ng flat na foundation brush para i-apply yung highlighter ko. Masanay lang ako gamitin tong flat foundation brush para dito sa highlights ng nose ko. Tapos sa cupid bone, sa chin ko, nilalagyan ko rin yung chin ko at saka yung forehead ko minsan. Yan. Tapos, feeling ko kapag ka parang sobrang striking ng highlight is bumabalik ako dun sa powder brush na ginagamit ko. Tapos, biniblend ko siya ulit. Tapos, next step na nun is itong uh, eyebrows ko. At yung ginagamit ko yung galing sa Miniso ata ito. So, ang ginagawa ko first is, nilaline ko muna yung edges nung, ano, nung kilay ko. Hindi ko talaga masyadong pinaplakado yung kilay ko. Ang ginagawa ko lang, binibigyan ko lang siya ng shape. Ayan lang. Sa taas lang ako usually naglalagay. Tapos, yun na yung gagawin kong product para sa buong kilay. Tapos gumagamit ako ng angled brush na pang eyebrow or biniblend ko na yung ginamit kong pang kilay. Tapos yung natira, ilalagay ko dun sa inner corner ng kilay ko. Tapos same din step dun sa kabilang eyebrows. binigyan ko lang ng dimension yung kilay ko. Tapos next step na nun is magmi-miss na ako ulit. Kasi ito na yung pinaka last part. Minsan ang ginagawa ko din, nagdadagdag din ako ng ginagamit kong pang contour. Nilalagay ko siya sa dito sa under eye ko or dito sa may parang puff ng eyebag ko. Or ay, bag siguro talaga ako. Ito, dito sa part na to. Ayan. So, yan. Yan yung ginagawa ko laging makeup routine. Madali lang siya, mabilis na step. Kung nagmamadali ka or um, estudyante ka or lalaki ka na gusto mong presentable ka. Tapos next step is, nagmimiss ako para uh, mag-melt yung product uh, face mo. Nagmimiss na ako. Tapos last part is lip tint na. Itong ginagamit ko yung KJM. Tapos ayusin ko na lang yung hair ko. And yun na. Yun na yung everyday makeup routine na ginagawa ko sa sarili ko. If feeling mo nakatulong tong video na to, please give a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell para naman maging updated ka. Tapos follow mo na rin yung mga social media accounts ko. Nasa description box naman silang lahat, pati yung mga product na ginamit ko. Maraming salamat. Bye!